YouTube. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, hari ini uh, kita unbox benda lain, bukan blaster. Dan benda ni kita pernah unbox sebelum ni lah, artinya uh, barang ni, iaitu torchlight. So, ini dia. Ha. So, Olight lah, uh, Olight. Sebelum ni kita ada buat uh, Olight Odin kan. Ha, kali ni Olight dia bagi lagi... Uh, satu lagi produk iaitu ini Olight S2R Baton 2 Okay, so ini adalah uh, EDC, artinya Torchlight EDC yang bermaksud Everyday Carry Maksudnya uh, anda boleh bawa lah uh, Torchlight yang ni untuk kegunaan harian Sama ada anda nak guna di rumah biasa ke Ataupun anda yang jenis suka outdoor lah So inilah sesuai Okay, So tengok sikit dia punya uh, penjelasan uh, di bahagian belakang Kalau anda nak capture ataupun pausekan skrin ni bolehlah Dia memang uh, sesuai untuk dibawa ke outdoor sebab dia boleh tahan impact jatuh yang dituliskan ini ya uh, 1.5 meter impact dengan IPX8 artinya dia waterproof boleh tahan sampai 1.5 ke atas juga dan dia punya lumen lah, dia punya lumen boleh sampai turbo 1150 ah dan yang paling menarik ini moon 0.5 lumen saja artinya keterangan dia uh, tak adalah sangat terang sikit dia tetapi dia boleh tahan berapa puluh jam nampak 60 hari ya bukan 60 jam 60 hari dan dia adalah mode-mode dia ya so anda tengoklah ini Alright, uh, dan saya juga akan buat testing uh, untuk dia punya waterproof, dia punya impact macam Odin juga lah. Kita campak-campakkan dia, kita masukkan dia dalam air lama-lama, ha, kita test tengok dia boleh ke tak tahan ya. Alright, sebelum tu, uh, ni rupa dia, cantik je. Jom kita unbox dia sekarang. Okay, oh pull out. Uh, ada apa dalam ni? Jom. Yep. Ha, ni yang dia tulis ada apa dalam ni. Kita tengok je lah terus. Okay. Oh, tengok ni dulu. Thank you for being part of our Olight family. Your support is why we do this. Okay, thank you Olight team. Thank you ah. Okay. Lepas tu dia ada user menu. User menu ah. Beta 2 lah kita panggil. Beta 2. Beta version kedua. Walaupun saya dah check sikit, dia memang um, dah dikeluarkan agak lama dan mereka bagi produk ini sebenarnya untuk mempromosikan sambil-sambil tu lah mempromosikan dia punya flashlight ya yang akan diadakan uh, pada akhir bulan yang ni lah so untuk uh, dia punya flashlight ataupun keterangan lanjut anda boleh tengok lah baca-baca di bahagian description So ada flashlight maksudnya ada eh flashlight pula. Ada flash sales bermaksud ada diskaun-diskaun lah menarik menanti anda di website mereka. So anda check lah ha, di bahagian description. Wow. Dia ada bagi satu pouch lah. Oh, menarik juga. Perasaan di tangan full. Sedap juga. Dia uh, consider smooth lah. Dan anda bolehlah masukkan OLED ni dalam ni dan tutup. Okay. Apa lagi yang ada di dalam? Ha, ini charger charger dia memang tak lain tak bukan kan jenis yang magnet punya so cuma boleh cuma perlu lekapkan kepada dia punya um, panggil apa uh, torchlight bahagian belakang torchlight dan dia menggunakan USB lah artinya apa-apa plug yang menggunakan USB boleh guna okey oh ni apa pula ah oh, oh ini so ini bolehlah masukkan di tangan eh kalau anda nak macam ni Lepas tu bahagian echo ni ha, nak ikat kepada uh, torch nanti. Okay. Ada satu lagi clip. Ha, ni clip, clip, clip, clip. Ha, okay. Sampai sekarang tak tunjuk lagi produk apa lah Sean ni. ah, <laughs> ha, ini dia. Sorry ya, dah tunggu lama. Inilah dia. Oh, like punya S2R. Ha, ni. S2R Baton 2 ha, lah clip Ini ada satu clip Ini clip yang kedua Clip yang warna dia lain ha, Yang ni dia warna biru Oh, chrome Cantik Dan clip ni boleh dikeluarkan lah Anda boleh remove Tarik macam ni saja Ganti ha, Satu lagi extra kat sini Tapi saya minat lah yang warna biru ni kan Cantik ha, Clip ni dia dua function lah Artinya anda boleh clip di bahagian sini Ataupun clip di bahagian sini Sama ada anda cucuk macam ni ataupun macam ni Ha. Jom kita lihat sikit. Wow, all oh, light. Dia punya design di sini memang macam tactical ah. Tactical sangat tapi dia bukan tactical light ah. Ya. Ha, yang ni. Yang ni ada sini, nampak tak? Ha, anda boleh ikatkan yang ni kat sini. Alright. So, mula-mula tu wah, oh, cantiklah. Siap dia ada tulisan-tulisan kat bahagian sini. Apa dia tulis? Kecil sangat. Sean dah rabun lah, tak boleh nampak. <laughs> Okay, tapi memang menarik lah dan button on off dia di sini Sebelum anda boleh on off, anda kena removekan Ada satu ha, ni Ini plastik keluarkan yang ni sebab dia dah tahan kan dia tak boleh on Dan sambil-sambil tu kita tengoklah dia punya bateri 3.6 volt 3000 mAh 18650 ini bateri jenis standard lah yang anda boleh beli kalau dah dah nak extra kan ha macam tu okey Jom kita masukkan ha, Dan dia ada Oseal lah nampak So dia memang waterproof lah Memang waterproof lah Okay Tutup tutup tutup tutup Dan dia punya button kat sini ha, Dan sebelum tu Charging Tempat charging dia memang kat belakang lah ha, Di sini Senang saja. Anda cap ha, Macam ni Kita tengok lah lampu ni eh Kalau dia merah artinya dia belum lagi uh, masih charging kalau dia dah hijau kalau dia dah hijau artinya dia dah full charge alright senang je tengok oh ni minat betul lah dengan teknologi dia dan bahagian belakang ni uh, kalau anda nak lekatkan dia pada tempat yang besi contoh kalau anda repair kereta ke apa kan ha, pada hood kereta anda boleh sangkut saya try tunjuk ha, lah contoh Ini besi ya. Sorry lah saya pakai bekas macam ni je So anda boleh lekat je macam ni ha. Di mana-mana yang ada besi Contoh dia tergantung ke ha, Boleh juga So sambil-sambil anda ha, nyalakan dia Boleh lah Okay Alright so sekarang kita try ya. Oh ini ha, Ni dia lemah je kan ha, Ni moon Nampak tak? Ni kecil eh. Nanti saya akan test uh, pada keadaan totally gelap lah tekan lagi ha, dia akan menyala lebih ha, nampak dia kuat ha, dia lagi kuat dia akhir-akhir ni boleh sampai kepada 1150 lumen eh. ha, nanti saya akan test dia uh, pada keadaan gelap lah alright So sampai di sini saja untuk consider unbox lah. Nanti kita akan lanjut kepada bahagian testing. Kita akan jatuhkan dia, kita akan masukkan dia dalam air lepas tu kita akan test keterangan dia okey nantikan selepas ini alright so kita dah sampai di sini ya untuk test uh, waterproof dia yang ini olight ah olight uh, SR Baton 2 yang dikatakan boleh tahan IPX8 ah IPX8 artinya lebih daripada ataupun uh, at least lah 1.5 meter lah dia bertahan so kolam yang sama kita test Odin sebelum ini so saya tak pasti berapa kedalaman air ni tapi saya akan try campak seluar yang se, sejauh yang boleh dan kita lihat berapa lama dia boleh tahan lah. so sekarang saya on kan dulu alright dah on lah jom sekarang kita pergi mancing lah ok cuba lah jom stopwatch ah, alright so ni lah kita set 15 lah 15 minit lepas tu kita tengok balik keadaan lampu tu masih menyala lagi ke tidak Aduh, tadi saya dah tarik tetapi video saya lupa tekan record lah. Anda <laughs> lihat saya dah naikkan dia dah. Siap saya dah potong baru saya check. So dia hai sedih sedih sedih. Tetapi apa pun memang uh, dia masih lagi menyala. Eh. Dia masih hidup lagi ya. Eh. Saya tarik dari daripada air tadi 17 minit selepas 17 minit lah. So baru saya check dia dah tak ada pula rekod dia saya lupa tekan rekod tu Ui, sedih tapi apa pun memang dia ok lah kalau anda perhatikan saya punya ni kalau anda perhatikan saya punya time lapse tu pun masih belum henti lagi 22 minit saya tarik tadi 17 minit dah so memang consider dia waterproof dan dia masih lagi jalan lah walaupun dah lama dalam air tu cuma sedihnya rekod tadi uh, saya tak tekan ya. <laughs> saya tak tekan rekod saya stopkan time lapse tu lepas tu saya terus tarik ya. saya lupa nak tekan rekod sedih sedih sedih tapi apapun dia memang uh, survive lah dia punya waterproof memang okey cantik Okey, so sekarang kita dah sampai di sini untuk drop test ya. Ini adalah bola keranjang yang jalan ataupun lantai dia memang konkrit lah. So kita punya all light S2R Payton 2 So sekarang saya akan pasangkan dia Alright dan saya akan campak lah Dia ke atas Dan ini you tahu kan Bola keranjang punya ni At least lah ketinggian 3 meter lah ke atas Sebab uh, dia kata ni boleh tahan dalam 1.5 meter lah So kita campak lebih tinggi daripada papannya ni Lebih tinggi ya. At least 3 meter lah So kita tengok dia boleh tahan mana 3 meter lah. macam 2 ting tingkat lah alright jom kita baling lah dan dia baling dia akan drop ke sana dan saya ada satu lagi kamera di sana untuk tangkap dia punya kejatuhan <laughs> dia lah Tengoklah macam mana ya alright jom saya buat 3 balingan Alright, balingan pertama dia punya pin ni tertanggal. So boleh masukkan balik pin ni, tak ada hal. So kita keluarkan pin sajalah. Kita terus keluarkan pin, kita campak macam ni je. Okay, balingan kedua Palingan kedua dia dah terpadam Saya tak sure dia dah terkena Dia punya Dia dah terpadam Saya tak sure dia dah terkena dia punya button ke apa Oh hmm, Nyala lagi ha, Okay Tak ada masalah Nyala lagi Sekarang kita pergi kepada Balingan yang terakhir Iaitu balingan ketiga Oh Palingan ketiga saya rasa dia dah tersasar jauh daripada benda-benda tu So saya buat sekali lagi Palingan ketiga okey lagi tetapi dia dah tersasar Saya rasa kamera di bawah tu dia tak nampak lah Saya campak sekali lagi palingan keempat lah Okay, balingan yang ke akhir saya rasa dia nampak lah kot kalau tak nampak pun memang dah baling lah so dia ada uh, cala-cala uh, sikit lah sikit je sini cala-cala sikit tetapi keadaan dia okey lagi masih lagi hidup lah lampu dia Okay, tak ada masalah so kita tunggu belah malam untuk uh, testing keterangan dia Okey, so kita dah sampai di sini untuk uh, testing keterangan lah. Keterangan Olike s 2 a Baton 2. Okey, so sekarang memang you tak nampak kan tangan saya langsung. Okey, sekarang saya mulakan dengan mood lah yang Moonlight ataupun Moon Mood lah. Okey, ini dia. Moon Mood lah. Memang 0.5 lumen saja dan kalau anda nampak memang dia tak nampak sangat lah memang teruk lah artinya kalau memang anda mencari sesuatu di tempat yang gelap cukup gelap contoh laci ke purse ke yang anda tak nak kacau orang lain 0.5 ni memang sesuai memang anda boleh nampak lah ok ini 0.5 dia boleh tahan sampai 60 hari dengan keterangan ini kalau anda hidup di ataupun di tempat yang sangat-sangat gelap memang dia boleh nampak lah memang terang lah juga tetapi kalau ada keterangan sikit memang susah dan kita buskan dia kepada 15 lumen ha, ini 15 lumen nampak tak? 15 lumen dah cukup terang lah dah memang terang dah boleh nampak lantai dah ok nampak? ini tangan saya dan sekarang kita upkan dia lagi kepada 120 lumen oh dah dah sakit mata dah tengok benda ni ha, ini 120 lumen eh. 120 lumen dah macam ni dah ini memang dah cukup lah 120 lumen you boleh tahan sampai 14 jam lah. Okay. dan kita upkan dia lagi kepada ha, ini 400 lumen oh mata dah sakit dah 400 lumen dengan keterangan ini you boleh dapat bertahan selama 4 jam lah dengan ketahan ke, ke apa keterangan ini 4 jam dah memang consider terang dah ni dan sekarang kita pergi kepada 1150 iaitu lumen dia yang kita panggil boost lah ha ini nampak ini 1150 yang memang dah maksimum lah Ha, kalau pancar kan kat sini dah memang tak nampak apa-apa dah. Dia dah silau dah, bersinar-sinar dah. Ha, nampak? Dia boleh tengok sampai ujung. 1150 lah. Okay. Memang dengan saiz uh, torchlight yang agak kecil yang ni dengan keterangan macam ni. Memang consider dah boleh boleh protect lah juga untuk protection. Nantinya kalau ada orang nak serang kau kan, uh, you sulo je mata dia ni. Memang sakit lah mata memandang. Okay? So memang consider best lah. Memang best. Dan dia boleh tahan around dalam 2 minit dan dia akan kurang balik kepada 400 lumen. Dia juga boleh uh, buat strup. Artinya kalau anda ada nak minta tolong ke apa kan. Ha, boleh buat strup. Tekan 3 kali berterusan ha, dia boleh lagi bersinar-sinar macam ni strobe lah dia boleh lagi bersinar-sinar macam ni ya. dia menarik perhatian lah kalau anda ada kecemasan ke apa kan Okay, so anda dah lihat semua test untuk Olight uh, s 2 A Baton 2 ni kan? Ha, ni dia. So, ke test ketahanan pun dia dah, dah berjaya dia dah lepas lepas tu test untuk uh, waterproof untuk keterangan semua pun dia consider okey lah kita kata kecil-kecil cili padi eh tengok dia berada kecil saja dalam saiz tangan saya kalau saya pegang macam ni ha, macam ni je okey ngam-ngam saja dan uh, untuk pengetahuan anda pada 20 hari bulan Januari ni Olight ada buat uh, flash sales So, anda boleh tengoklah description di bawah ya. So, semua detailnya ada di sana. Anda cuma perlukan pergi kepada website Olight untuk mendapatkan uh, model ini ataupun model-model lain. Dia ada discount. So, kalau pada waktu-waktu yang biasa, uh, contoh dia tak ada flash sales macam ni, anda boleh menggunakan uh, kod ada di bawah juga iaitu Blastermania. Anda boleh mendapat 10% discount. Uh, 10% discount. Uh ini adalah apa yang Olight bagi kami lah ataupun bagi kepada fans kami uh, supaya dapatlah anda support-supportkan mereka dan daripada di situ kalau anda purchase dia akan bagilah sedikit commission kepada kami sebagai tanda uh, terima kasih dan sokongan kepada channel Blaster Mania juga so code dia adalah Blaster Mania ya tapi boleh digunakan hanya pada waktu tiada flash sales. Kalau yang baru-baru ni 28 yang ni dia flash sales anda tak boleh guna. Anda tengoklah apa discount yang ada pada uh, yang mereka offerkan lah. Banyak produk yang bagus daripada Olight uh, dan lampu Olight ataupun lampu Sulo Olight ni memang dah consider antara yang bagus jugalah di pasaran. So ringankan ataupun ruangkanlah masa-masa anda ya supaya anda cek-cek lah apa yang ada ya. Eh di link di bawah. Description semua dah tulis di bawah ya. Okey. Saya rasa video sampai di sini saja dan saya memang berterima kasih lah sekali lagi kepada Olight kerana uh, lah dia bagi produk uh, suruh kami buat review kepada mereka. Kalau produk ini bagus kita kata bagus, kalau produk ni tak bagus kita cakap tak bagus. Tapi bagi saya yang jarang menggunakan uh, torchlight EDC ataupun everyday carry yang ni saya rasa uh, sesuai lah sebab dia kecil, tahan lama dan juga dia tahan lah boleh sampai 60 hari untuk 0.5 lumen walaupun 0.5 lumen anda tak nampak dia terang sangat tetapi kalau pada keadaan yang totally gelap memang cukup lah memang cukup kalaulah uh, bagi saya untuk mentafsirkan satu um, torchlight yang bagus bukan bukan dikira bagi saya lah bukan keterangan tu yang menang segala-galanya walaupun dia sampai 10,000 lumen ke ataupun dia terang mana pun itu bukan kriteria utama yang bagi saya lah untuk melihat uh, bagus atau tak bagus satu uh, torchlight bagi saya ketahanan dia artinya dia punya bateri boleh tahan berapa lama so OLED ni memang dia dah buat yang terbaik lah bagi saya dia boleh buat yang Uh, keterangan yang sangat hebat sampai boost 1150 dan kalau anda tak perlukan keterangan yang begitu tinggi saya rasa 120 lumen daripada ni pun dah cukup terang lah untuk kegunaan harian tak perlu nak terang-terang sampai ribu-ribu lumen tak guna pun <laughs> ok dah cukup panjang lah video pada kali ni uh, harap kita berjumpa lagi pada video akan datang saya Sean daripada Blaster Minute bye bye Thank you.